Dua, Lu'lu'il Aini akan membacakan surat As-Sajdah ayat 1 sampai 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه من رب العالمين بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من تهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام استوى على العرش ما لكم من دونه من دونه من ولي ولا شفيع أفضل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة والشهادة العزيز الرحيم خلقه كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان وبدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأبصار والأفئدة قليلا ما تذكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض في الأرض أئنا لفي خلق لقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى نكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا نعمل صالحا إنا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنة من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون